Conectando, é. Saudação, internauta! Estou aqui com meu amigo Alexandre do canal CLBR. Hoje vamos jogar comandos atrás das linhas inimigas. Aê, obliterador CLBR, aí sim! Se você quiser jogar com a gente, é só entrar em contato. Todas as informações você encontra na descrição do vídeo. A gente tem que fazer gameplays desse jogo por causa que, mano, os vídeos. Com certeza você achou, mas é aqueles vídeos tosco, tá ligado? Antigo, galera filmava <laughs> a tela. Sim, tô ligado. Tem cada vídeo bizarro na internet. Vamos na ordem? Vamos ter. É, vamos pra primeira missão, né? Aham. Uhum. É isso aí, vamos mostrar como é que se faz. Beleza, eu. Vou escolher esse daqui. Muito bem, vou jogar com o motorista. Hum? Vai para allá. Muy bien. Okidoki. Ahora mismo. Muy bien. Voy para allá. ¡Vista! Por fin algo de acción. No problema. Ele vai morrer. E morreu. Qual é o, o botão do arpão pra selecionar ele rápido? Uh, o arpão é o J. O J, peraí. Cara, eu nem acredito que 20 anos depois eu estaria jogando esse jogo no multiplayer. Vai, vai, vai, vai. Pra cima deles. É, por que não? Vai pra cima deles que não tem... Não, ele chamou a lá, mas tá muito longe pra alguém escutar. Tem lá, nessa fase. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um colega que é, ele, é YouTube, ele tem um canal dele, <laughs> ele chama Alan Cutrim, mano. Aí sempre quando ele grita Alan, mano, acho que estão chamando ele. Tostácio, café. Tostácio, Só vai furar o, o bote. Todos a bordo! Aí. Vai para allá. Beleza. Pera aí, pera aí. Deixa eles comer. Vai para allá. Tostado, café. Beleza. No problema. Alerta! Alerta! Ah, faquita. Vambora, vambora! só deu, só deu um gritinho. Vai para allá. Ah! Tostado, café. Acabou você. Ah, ah, não. Você quase me matou? Mulher. Não, não, não, você viu? Tá ligado que entrei tá na casa, velho. No meu ponto de vista aqui, pareceu que ele entrou no barril. <laughs> Ô louco! <laughs> Mas vai ser da hora aquelas missões mais, não mais problema. complicadas, velho. Não! Não! <laughs> Vamos lá! E é isso aí! Próxima missão. Vai Beleza, vamos pra próxima. <laughs> Vai, eu vou. Eu vou ser o. Você colher. Tá. Hum, hum. Sempre com o tamanho mais complicado, pô. Eu vou ter que atravessar. Porque você só vai ter que atirar de longe e tacar bomba só. Nada, eu que não. isso. Vou ter que chegar na faca, chegar na metralhadora, chegar no, na peixeira. Vai, vai, pode ir. Eu sei que você é bom com boina verde, então escolhi os que dão suporte. É vamos tentar explorar Muito o multiplayer. Bem, vai, todo mundo se esconda. Você já colocou imagina no chão? Oi. Vamos utilizar aqui uma tática. Vamos aproveitar que desse lado não tem alarme e vamos meter bala neles. Uhum. Nossa está. Me temo que eso no es posible. ¿Usted? Estaré Beleza. ahí en un momento. Compreendido, senhor. Cuidado com o barco. Mano. Deixa ele comer. Pode deixar. Opa. Uhum. Bien. Perdi o time. Voy. Estaria ali em Até um dava momento. pra acertar, mas eu ia morrer. Bueno. É imortal. Sim. Bien. Bueno. É aqui embaixo? Mano? Bueno, voy para allá, señor. ¿Sí? Afirmativo, señor. ¿Quién Muy bien, señor. Voy para allá, señor. No. Bien. Estaría allí en un momento. Negativo. Volta aquí aqui, onde você vai? Bueno. Calma aí. Está lento. Bueno. Reme ese Vale. Voy. Voy para allá, señor. Vale. Voy. Bien. Boi. Shit. Uhum. Sa Sai do bote. Pronto, agora sobe o morro. Digo, muro. Sobe, sobe o morro. <laughs> Quem foi? Foi o bote? Foi o bar? Aham. Uhum. Vagabundo. Sim. Voy. Afirmativo, señor. ¿Sí? Compreendido, señor. Bueno. Pronto, um já foi. sim bem Uhum. sim Não! Bueno. espera aí. Deixa eu subir os outros. Beleza, tô com o inimigo na mira. Sí, señor. Muy bien, señor. Afirmativo, señor. Sí. Deixa eu ver o campo de visão do porteiro aqui. <laughs> Porteiro. Sí. Bueno. Vale. Sí, señor. Estaría allí en un momento. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. tem um monte de ataque que desnecessário. Calma aí. Plantando a bomba! Correto, E vambora, vambora! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Você não abriu a comporta. Vai que dá, vai que dá, vai que dá! Ah! Se, se você houvesse aberto a comporta, a gente poderia ter fugido. Vai, vai, atriz. <laughs> Ai, cara. Engenharia reversa. Vamos pra, vamos pra terceira. Ah. Pega o outro. Não, não, vai, <laughs> escolhe, pega os. Beleza, Pronto. depois se precisar a gente troca de personagem. Ah, tá. Agora mesmo, senhor. Isso é impossível, oficial. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! De acordo. Como diga, oficial. Muy bien. Inmediatamente, señor. ¡Achira, achira, achira, achira! No puedo hacer eso, señor. Entendido, señor. Me temo que eso no es posible. Cadé, cadé, cadé. Me temo que no. Ahora mismo, señor. Si quisiera, puedes botar a armadilha. Oi, señor. Entendido, señor. No da tiempo. Ahora mismo, señor. Me temo que no. Eso es imposible, Voy para allá, señor. Sí, señor. Voy, señor. Inmediatamente, señor. Ya voy, señor. Entendido, señor. Inmediatamente, señor. ¡Ey, vos! señor. Se desde que aquel demora. <laughs> Ahora mismo, señor. Ya voy, señor. Inmediatamente, señor. Ahora mismo, señor. ¿Entendido, Sí, señor? Ahora mismo, señor. <laughs> No, de boa, tipo. ¿Entendido, señor? No, tipo, le voy falar pera aí, te uma segunda chance. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Uhum. Você tem que matar sí, Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. Entendido, señor. Engraçado. Ahora mismo. los espião mamá, chama mamá, Ai, Entendido, calma, Ya voy, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Tchau, otário! Ei, senhor. Tchau, otário. Já vou senhor. Ei, senhor. Oi, senhor. Sim senhor. Oi, senhor. Entendido, senhor. Já vou senhor. Oi, senhor. Sim senhor. Já vou senhor. Agora precisamos cortar energia para adentrar e pegar as bombas. É. Opa. Apagar a luz. Pronto. Ah, o maluco entrou e desligou a luz. Usa o gordinho aí. Sim, senhor. Muito bem, senhor. A conta de luz tá cara. estaria ali em um momento. Tem que economizar. A gente não é sócio da Light. Muito bem, senhor. Vou para allá, senhor. <laughs> Muy bien, señor. Correcto. Señor. La barricada tu cara. Voy para allá, señor. <laughs> Comprendido. Estaré allí en un momento. usar os métodos aqui de enrolation. Guten Tag. Voy para allá, señor. Comprendido, señor. Muy bien, señor. Tá muito da hora isso daí, nunca tinha visto. Estarei ali em um momento. Agora, agora precisa que você distraia um cara lá em cima. Afirmativo, señor. Afirmativo, señor. Esse, aquí? allí en un momento. No, no, o outro. Mais muy bien señor allí en un momento. Correcto, señor. Guten Tag. Ah. Inmediatamente, señor. Ahora mismo, señor. ¡Halt! ¡Halt! Sí, señor. Pronto, peguei a bomba. Voy para allá, señor. Afirmativo, señor. Vai, vai, vai, vai. Vai, mata ele. Muy bien, señor. Comprendido, señor. Voy para allá, señor. <laughs> Toma seringada na cara. Uhum, tá, agora tem que fazer. Beleza, agora vamos destruir a represa. Guten Tag. Ah. Ah, vem cá, peraí. Hum, mm, acho melhor extrair o que tá parado. Guten Tag. Melhor que tá parado? Ein Verletzter! Filha da... Muy bien, señor! Beleza, toda bomba. Afirmativo, señor! Correcto, señor. Voy para allá, señor. Sí, señor. Comprendido, señor. Ya voy, señor. ¡Ya Voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Correcto, señor. Muy bien. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Es que vou passar. Entendido, señor. Voy para York. Chegou Corona, vambora! Mas você acredita que eu já fui atropelado por esse caminhão? Imediatamente. <laughs> eu imagino. Corre! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Dê uma olhada nos canais que estão aparecendo agora no vídeo. Se, se te interessar, não se esqueça de se inscrever para poder receber as notificações. Deixa o like se vocês quiserem ver a continuação. E até a próxima!